Das Spiel war absolut grandios, grandios, mehr kann ich dazu nicht sagen. Unfassbar geil. Punkt. Big forever. Nein! Let's go! Äh, Christian was haben wir gerade gedreht? Wir haben gerade ein qualitativ hochwertiges ähm, Werbevideo für Skinbaron gedreht. Also ich denke, äh, damit werden wir die Umsätze in die Höhe schießen lassen. Sehr cooler Skin. Den kaufe ich mir. Ab in den Warenkorb. Oh! Einen wunder wunderschönen guten Morgen aus Rio. Wir sind hier bei der Legend Stage. Wir spielen heute unser erstes Spiel gegen Sprout. Unser zweites Spiel wissen wir noch nicht. Und wir sind jetzt direkt ganz kurz davor, äh, mit dem Shuttle zur Venue zu fahren und da äh, zu spielen. Und ich habe gemerkt, ich habe meinen scheiß Badge vergessen. Ich muss nochmal hoch. Bis gleich, Leute. Ich muss nochmal hoch. Ja. Ach nee. <laughs> Spaß. more Portuguese, right, guys? Have a great game today, huh? Yeah. Next Megan, Yo man was Papa Man. Eine Passparty ist lustig. Ich bin verletzt, ich kann nicht spielen. denke, dadurch, dass wir schon jetzt eine knappe Woche hier sind, uns, uns ein bisschen an die Gegebenheiten äh, angepasst haben und da ich glaube, ich generell denke, dass wir aktuell eine gute Form haben, denke ich, es wird ein offenes Spiel, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir am Ende irgendwie mit 1-0 hier rausgehen. Komm. Komm doch. Ich komme nicht rüber, Alter. Der kommt doch. Max, bist du aufgeregt? Schon ein bisschen, ja. Bist du aufgeregt? Bist du in echt? Ich will echt was vorschlagen. Machen wir. Der Mann ist echt gut, Alter. Er ist immer ready. Aber der ist nicht so ready, wie du ready bleiben bist gleich, okay? Da! Vertigo, wir starten wieder T-Seite, genau wie der Legend Stage, äh, in der Stage davor. Starten wir mit Vertigo, Vertigo T-Seite. Wir haben da einige Sachen verbessert, sind eigentlich sehr gut vorbereitet und ja, jetzt freue ich mich aufs Spiel eigentlich nur noch. Stage steht, bin ich die Einzige, die hier in diesem Raum jubelt für Big. Echt. So, will ich mal gesagt haben. Wie fandest du es beim Zuschauen? Gut, sehr ausgeglichen, überhaupt nicht nervös. Wir sind nämlich unserer Sache sicher. Also bis jetzt haben unsere Jungs über das ganze Turnier nur vielleicht etwa 40% Prozent ihres Könnens gezeigt. Und ähm, die 60% Prozent werden im Laufe des Turniers weiterhin äh, dann ähm, abgerufen. weiß welche Runde. Weg ist noch lang, aber wir werden es schaffen. Das sind meine Worte zum Sonntag. Ich ziehe so und da war Löcksburg, ne, da kommt nichts mehr. Ich renne mit Knife Trap. Nein, absmoken. Gegen. Ja, dass, du, dass sie keinen ja. haben. Safe spielen. Die, die gewinnen die Runden danach nicht. To be honest, it's not a rivalry anymore, so it's just a German organization, it's not a German team, so just a normal opponent. What are your expectations for the lightning stage? Are you confident you will make it into the challengers uh, into the champion stage? Go step by step. I don't really like I personally don't really look forward to what can happen. You just go step by step. Everything can happen. So we'll see what. I picked big in 3-0 and for 0-3 I picked sprint. Oh, <laughs> shots fired, guys! <laughs> okay. Um, that's it. I think he has no more. Wir jetzt kurz nach Hause. Wir haben nämlich einen ganz, ganz strengen Zeitplan jetzt. Wir müssen äh, kurz ins Hotel was essen und dann fahren wir um 15 Uhr wieder hierher. Wir haben es jetzt 13.30 Uhr, das heißt, wir haben nur eine halbe Stunde gleich zum Essen, also wird das heute ein schnelles Essen und ja, wir sehen uns nachher wieder. Was für ein Zwischenstand. Wir haben gegen Sprout gewonnen, ich glaube 16 zu 11. Jetzt warten wir darauf, dass wir unseren nächsten Gegner kriegen. Wir sind in der Zwischenzeit, wie man sieht, hart am Arbeiten. Ja. Und ich tippe mal, so in einer Stunde wissen wir schon mehr. Leute unterschätzen das immer, was das hier für ein, für ein, äh, für ein riesen harter Job ist und was für ein Aufwand das hier ist. Ähm, immer hier mitzufahren. Das ist wirklich. Ja. Wir beruhigen. Wünsche ich niemandem. Genau, und wir beruhigen jetzt quasi unsere Doppel, Nerven. Triple Overtime, Alter. 21, 21. Ja. Lecker, lecker. Oh, Mann. Hier. Hey, Jonas, hier. Versteck die Zigaretten. Nein, Mann, versteck die Zigaretten. Ich bin gegen Maus. Wo bist du, Blizzy? Ja. Klar, Mann. Okay, wir sehen uns dann später, Imas. Okay, guck mal hier, Imas, noch einen letzten Eindruck. Hier sind alle, hier. Hey. Jetzt geht's zum Shuttle. Ich bin gegen Maus, 1-0-Spiel. Manche Leute würden wieder sagen ein Derby, aber ist es nicht. Wir sind das deutsche Team, deutsche Organisation. Und ja, auf ein gutes Spiel, Freunde. Ich will dich jetzt hier nicht durcheinander bringen, aber der obligatorische B-Rush wird kommen, oder? Vielleicht. Was hast du? Das ist wieder die Map, die nur die wir geguckt haben. Ich durch jetzt. Ist durch, wir starten T. Perfekt. da. <laughs> Oh, Entschuldigung, ich muss, mein, ich muss meinen Mund mit Seife wieder auswaschen. Good luck, bro. Good luck. Good luck. Mike Fisher. kann, warum 16,5? Nils. Alles so jetzt. Nein! So geht das, Alter! Nice, Mann! So schön anfangen. Geil. So schön. Geil. Ja, so schön. für dich? Gut, ganz entspannt, alles ruhig. Ein Spiel noch und dann sind wir in der Arena. Oh mein Gott! Was haben wir mit dir gemacht? Und Augsburg zerstört. Nur haben wir das Spiel erlebt. Das Spiel war absolut grandios, grandios. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Unfassbar geil. Punkt. Big forever. Arabia. Ey, Eli, das war ein amazing Game. Ich habe alles genau gesehen bei dir, ja? So muss das aussehen. So, guck mal, und dann sieht es ganz leicht aus, viele Szenen. Ja. Ein Game, ja. Roman ist jetzt da gekommen. Er soll wieder zurückfliegen, ohne ihn sind wir stärker. Nein, Spaß. Roman. Immers, <laughs> wie geht's dir? Hey. Echt? Sag es uns fertig. auch für dich, Mann. Ist gut, wir haben gut vorbereitet, alles gut gelaufen. Oh, schon zu, komplett komplett, Digga. my girlfriend, my girlfriend, my girlfriend, that's fine. Wir gucken mal für den Vlog. Ja. Seht ihr das? Das ist ein Fettsack, Alter, in seiner Natur. Ja, Mann. Nico, wir rufen später an, okay? Ja.